عمان مع ضيفنا من هناك سيد سركيس تشبريان وهو محلل الأسواق في إكويتي جروب أهلا ومرحبا بك معنا سيد سركيس بالأمس كنا نتحدث عن ال pound والضغط القادم من بوريس جونسون ولكن ليس فقط وحده هذا الشأن الذي سيشغل آه، يعني آه، يعني المتداولين على ال pound عند قرار آه، بنك إنجلترا وإذا ما كان سيحتفظ بكل أدواته يعني سيكون التصويت لصالح إبقاء كل شيء كما هو عليه دون تعديل حتى يستعمل أدواته إلى آخر لحظة هل هذا باعتقادك سيبقي الباوند مستقر خلال التداولات؟ أه، باعتقادي شخصيا مع توقعات تثبيت أه، اسعار الفائده والسياسات النقديه والماليه في بنك انجلترا المركزي هذا اليوم ربما نشهد تذبذب في سعر صرف الجنيه مقابل العديد من العملات لكن المتداولون الان ينظرون الى منطقه اخرى بالنسبه لقرارات بنك بريطانيا حيث أن المتداولون يرون الآن أن بنك بريطانيا يود أن يبقي بين يدي بعض الأدوات التي سيستخدمها في حال احتاج الاقتصاد بالفعل للتحفيز بعد خروجه من الاتحاد الأوروبي إن كان باتفاق أو بدون اتفاق لذلك فهذا اليوم راح نشوف احتمالية كبيرة لتثبيت السياسات المالية والنقدية لكن سيكون التركيز الأكبر على عدد الأعضاء الذين طالبوا أو يطالبون بخفض الفوائد في بنك بريطانيا ففي المرات السابقة شهدنا أن اثنان من الأعضاء طالبوا بخفض الفائدة بينما سبعه من الأعضاء طالبوا بأن تبقى على ما هي عليه وهذا اليوم من المتوقع أن نرى التحرك في هذه الآراء والتوجهات لأعضاء بنك إنجلترا, إنجلترا المركزي وهي من ستؤثر على الجنيه مقابل الدولار أو الجنيه الاسترليني بشكل عام ولو تحدثنا عن الجنيه نعم. السرديني مقابل الدولار فبحسب التحليل الفني مستوى 1.3075 ربما يكون المحدد للاتجاهات وهل سوف ينخفض الجنيه مقابل الدولار أكثر في حال تم كسر هذا المستوى طيب آه، دعنا ننتقل ايضا للحديث بما اننا نتحدث عن البنوك المركزيه ومن انجلترا الى الاسواق الناشئه وتحديدا الليره التركيه وبعد تطورات نعم. طبعا نعم. تركيا والعقوبات آه، يعني التي وقعها الكونغرس وكذلك المشادات مع الاتحاد الاوروبي برايك هل ستستمر الليره للتعرض لهذه الضغوط وكيف سيتفاعل البنك المركزي التركي مع وضع الاقتصاد الذي خرج لتوه من ركود؟ نعم آه، يعتقد الكثيرون بأن انخفاض أسعار الصرف ربما يكون سلبي للاقتصاديات لكن في الحقيقة هذه المرة ربما يكون الانخفاض المجدول والانخفاض التدريجي مفيد لاقتصاد تركيا حيث آه، لو نظرنا إلى الميزان التجاري لرأينا ارتفاع كبير في العجز فاق 260% في آخر التحديثات للبيانات على مقياس سنوي وانخفاض الليرة التركية ربما يقدم ميزة تجارية لتركيا لكن لو آه، كان السؤال هل سيستمر الانخفاض في سعر صرف الليرة التركية على سبيل المثال مقابل الدولار فننظر إلى زوج الدولار مقابل الليرة التركية فمستويات حول 5.94 فنيا تمثل الفاصل فاصل مهم جدا ولو ارتفع زوج الدولار مقابل الليرة التركية أعلى من هذا المستوى فمن المرجح أن نرى مزيد من الانخفاض في الليرة التركية ينعكس على شكل ارتفاع في زوج الدولار مقابل الليرة فمستوى 5.94 بحسب التحليل الفني هو الفاصل الأهم نعم. أمام الزوج سؤال أخير سيد سركيس آه، ونحن نقترب من إغلاق هذا العام وإغلاق مراكز كثيرة المحافظ تحركاتها في ظل كل ما حدث يعني عندنا أحداث كثيرة قبل نهاية العام يعني لو كنا أخذنا قرار القرار مثلا بتخفيض وزن نعم. آه، عملات نعود ونعيد النظر في عندك الدولار بعد آه، الانباء السياسيه تحت قبه البيت الابيض وبالتالي عزل ترامب وحتى نهايه هذا العام موضوع البريكزيت الين ايضا وقرار كورودا وكل ذلك كيف شايف حركه المحافظ حتكون؟ آه، حاليا عم نشوف توجهات المحافظ لبعض الاحتفاظ في المراكز الماليه السابقه فحتى مع اي انباء عم نشوفها هذه الايام فاستقرار تداولات ان كان العملات الاجنبيه او ان كان مؤشرات الاسهم من ناحيه اخرى او حتى المعادن فعم نشوفها حاليا ضمن نطاقات محدوده نسبيا وهذا بالطبع مع انخفاض احجام التداول مع تقدمنا نحو انتهاء تداولات هذه السنه وموسم العطلات فربما لا نرى حركات كبيره في الاسواق الماليه وعلى سبيل المثال يوم أمس مؤشرات الأسهم الأمريكية لم تتأثر بشكل كبير في الأنباء والتوترات السياسية في البيت الأبيض وهذا خير دلالة على أن الأسواق المالية حاليا تعيش مرحلة من التأني لنرى ما هو قادم في العام المقبل فالتوقعات حتى نهاية هذه السنة ما تزال نحو حصول تذبذبات في آه، إن كان على العملات أو إن كان في مؤشرات الأسهم وحتى المعادن الثمينة وهذا يدل جوابا على التساؤل عن توجهات المحافظ المالية فهي بالاحتفاظ الانخفاض مع قليل من جني الأرباح بين الحين والآخر نحن نشكرك سيد سركيس شبريان محلل الأسواق في Equity Group شكرا لك على هذه التحليلات